لانه لما حصل شويه تضامن مع عمال البوليكروبلين وهم تمسكوا قدرنا ان احنا قدروا زمايلهم ان هم يخرجوا من الاسم وقدروا ان هم يتوصلوا النهارده لاتفاقيه يمكن يكونوا ما خدوش فيها كل الحاجات اللي هم عايزينها بس خدوا فيها جزء مهم من الحاجات اللي عايزينها وما رضيوش يوقعوا على الاتفاقيه غير لما يروح المحامين يخلصوا اجراءات الاتهام بتاع زمايلهم في الاسم اللي الشركه هتقدم التنازل للنيابه حتى المحضر في الدرج بحجه عرضه على النائب العام علشان لما الدنيا تهدى يطلعوا المحاضر ويبتدوا يدينوا العمال مره ثانيه فالعمال كانوا منتبهين لده وقالوا لهم احنا مش هنوقع على الاتفاقيه ولا هنشغل الا اذا المحامين راحوا وخلصوا الموضوع ده اساسا آه، ودي في الحقيقه ما هياش حاله فريده وانا رايي انه القيادات بتاع سيراميكا كليوباترا فكره اخدهم في الجيش الثالث وعزلهم لو هم كانوا تماسكوا زمايلهم في الشركه كانوا قادرين على ان هم يخرجوهم بصراحه شديده لانه العمال رغم ان هم كانوا محتجزين اضربوا وفضل الاضراب فتره وكانوا بيقولوا لهم لا ما تمضوش وبعد ما مضوا كانوا بيقولوا لهم لا هناخد الاستقالات اللي انتوا مضيتوا عليها فلما بنقف بنقدر ناخد حاجات وهو ده الدرس اللي لازم نبقى عارفينه الحاجة التانية حركة العمال في الحقيقة بتفضح كل سياسات الدولة الدولة دي بتقول احنا عايزين ندور على الانتاج فيجوا زمايلنا بتوع آه، المحلة وبتوع مساهمة البحيرة وغيرهم يقولوا لهم احنا في مصر عشان ندور عجله الانتاج اتفضلوا انتوا بقى دوروا عجله الانتاج فما يدوروهاش فالحقيقه احنا المفروض ان احنا نطالب المسؤولين في هذه نطالب ان المسؤولين في هذه الدوله يتحبسوا بتهمه ايقاف عجله الانتاج في الشركات اللي هم موقفينها عن عمد وان التهمه بتاعه ايقاف عجله الانتاج اللي هم بيوجهوها لينا لما نيجي نطالب بحقوقنا في الحقيقه دي مش حقيقه ودي حجه عايزين يضربوا بيها حركتنا انه الحكومه دي بتتكلم عن ان هي بتحارب الفساد زمايلنا في في في الحديد والصلب وغزل المحله وغيرها من الاماكن يقول لهم اتفضلوا ادي فاسد اهو فبدل ما يحاسبوه يقوم يرقوه ولسه شايلينه امبارح عبد العليم ده ومش عارفين اللي جايبينه ده اصلا شكله ايه ان هي بتقول انا بحترم احكام القضاء فلما زمايلنا ياخدوا حكم بقى عاده الشركات للقطاع العام ما تنفذوش الحكومه فحركه العمال حتى وهم بيتحركوا في كل موقع لوحده في كل مكان بتقول للحكومه انت كدابه انت كدابه انت كدابه بالفعل مش لا تقول لي اصل دول سياسه ولا دول منحازين ولا دول اي حاجه في الدنيا حركه العمال هي اللي بتقول ان احنا لسه في ثوره واحنا قادرين نكمل الثوره انه رغم الحظر ورغم قانون الاضراب والتظاهر ورغم الاعتقالات اللي بتحصل للعمال الا ان عمال مصر مصرين ان هم يكملوا مشوارهم وانا رايي ان دي كلها نقط مضيئه بالنسبه لنا احنا محتاجين نبني عليها بس محتاجين نشوف نبني عليها ازاي التنظيم مهم وهم عارفين كويس ان التنظيم مهم عشان كده قانون الحريات النقابيه ما بيطلعش بقاله ثلاث سنين وعشان كده بيحاربونا في كل حته وعشان كده بيحاولوا يشوهوا الاتحادات المستقله وما يعترفوش بيها واللي بيحصل في عدد من الاتحادات دلوقتي بانه احنا نروح عشان ناخد اعتراف من وزاره القوى العامله فيتفرض علينا ان احنا نخرج نقول نعم للسيسي عشان خاطر الوزاره تعترف بينا احنا محتاجين ناخد بالنا من ده كويس لانه في الحقيقه اللي هيعمل كده بتوع اتحاد العمال فضلوا 60 سنه على ما العمال دفوا عليهم ورموهم في الزباله اللي هيعمل كده مش هيقعد 60 يوم في الحقيقه لان عمال مصر اتعلموا درس كويس اللي رايح ياخد شرعيه من شويه موظفين في القوى العامله ومستعد ان هو يبوس الجزم ويقول انا بايد راجل هو في الحقيقه ضد العمال بكل ما تعني هذه الكلمه في الحقيقه ما يفتكرش ان هو هيفضل ممثل العمال كتير لان انا مش عايزه غير اتحاد العمال بشتى الطرق اصحاب الاعمال يقولوا احنا مش عايزين غير اتحاد العمال فاللي فاكر ان هو لما يعمل تنازلات ويبيع العمال زي ما في كلام انه الاتحادات او الممثلين المزورين للاتحادات هيروحوا يعملوا مؤتمر صحفي عشان يقولوا كلنا مع السيسي انا بقول لهم النقابات هتيجي تقول لكم انتوا جددوا انتوا مش ممثلين العمال وعلى العمال انه لما لما ناس في الاتحادات تعمل ده يخرجوا ويقولوا دول ما بيمثلوناش احنا مش عايزين هذه السياسه ولا عايزين هؤلاء الناس انه لما يبقى في كلام انه ناس رايحه في اسكندريه تمضي على وقف الهدنه للمره ال 45 علشان خاطر متصوره ان هي تقدر توقف الاضرابات بجد لازم نخرج ونقول لهم <clears throat> انتوا لا مرتبطين بالعمال ولا تعرفوا العمال ولا العمال بياخدوا اوامر من حد عشان يضربوا او ما يضربوش العمال اللي بيحركهم هي مطالبهم كل اللي انتوا هتاخدوه ان انتوا بتقربوا من نهايتكم في الحقيقه وعشان كده انا رايي ان احنا في مرحله اعاده تاسيس النقابه صراحه شديده احنا في مرحله بعد ثلاث سنين من تجربه اعاده بناء النقابات ابتدينا هذه التجربه واحنا ما نعرفش بعض ابتدينا هذه التجربه واحنا ما عندناش خبره بس احنا دلوقتي بقينا عارفين بعض فارزين بعض كويس وعارفين مين بيدافع عن العمال ومين عايز كرسي ومين عايز يسافر وانا رايي انه دي مساله لازم نحط تحتها عشان خطوط لان احنا محتاجين نجمع بعض بس عايزين نجمع بعض على نظافه على نظافه مش هنجيب شويه رقص ونكس لا مين بيدافع عن حقوق العمال مين مستعد انه يبذل كل تضحيه علشان هذه القضيه ما اصل الموضوع مش بس ان انا بدافع عن حقوق العمال والحكومه دي العسكريه دي هتبقى بتقول لي اه ده انت كويسه وانت ناس تعال اتفضلي لا انا انا هاخد على قد ما بدافع هاخد على قد ما بدافع جزاء وحب من العمال ونجاح في ان العمال تاخد حقها بس كمان ممكن ابقى عارف كمان ان انا هتحبس زي زمايلنا بتوع البريد او بتوع الشبكات او كده لازم ده ما يكسرناش انه في الحياه احنا ما عندناش حل تاني ما عندناش حل تاني غير احنا ندور على بعض ونلم على بعض ونطرد كل الاشكال اللي داخله على التنظيمات وعلى الحركه ومتصوره ان هي سبوبه واحنا بقينا عارفين مين هنا ومين هنا ومين هنا وفي الحقيقه ان البرعي جاي دلوقتي عشان يدخل منظمه العمل العربيه ف يجي وراه عماد العربي عشان يتكلم عن الكونفدراليه كونفدراليه ده وكونفدراليه ده وهو البرع ده اللي في اخر 2011 لما قالوا له زي ما حضرت العفريت تصرفه اتكلم عن الكونفدراليه واتكلم عن الوحده والنقابات اللي وفيت له وقالت له احنا الاتحاد بتاع العمال ده احنا سيبناه وخرجنا ندي النقابات لان هو مش عاجبنا واحنا مش هنروح نعمل وحده معاه وانا عارفه كويس قوي انه النقابات والعمال قادرين ان هم يرموا ده كل ده في الزباله يبنوا من دي بس لازم يبتدوا يحطوا قدام قدام بعض لازم يبتدوا يدوروا على بعض العمال المعضلين بجد لازم يبتدوا يدوروا على بعض ويبتدوا يشوفوا هينظموا نفسهم ازاي وفي الحقيقه التنظيم ليه اشكال كتيره جدا دي ممكن يبقى نقابه ممكن يبقى رابطه ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا كل اشكال التنظيم اللي تخلي العمال ينظموا ويساعدوا بعض مهمه مفيش حاجه فيها تخلي التانية تركن على جنب دي الحاجه الاولانيه الحاجه التانية واحنا شغالين في ده وعايزين نوصل لده هو احنا ينفع ان احنا نسيب زمايلنا اللي بيتحبسوا واحنا ينفع ان احنا نسيب زمايلنا اللي اتضربوا بالخرطوش واتضربوا بالغاز المسيل للدموع من الجيش جوه مينا العين السخنه هو احنا ينفع انه يبقى حد واقف عشان ياخد حقه نسيبه معزول لوحده لا ازاي نصلح تنظيماتنا ونرمي منها كل خالي جاي عشان مصلحه ازاي نحط ايدينا في قدام بعض عشان نعمل ده اتنين ازاي نقف مع بعض عشان نتضامن مع زمايلنا اللي بيعتصموا ويضربوا عشان حقوقهم في كل موقف نتضامن مع بعض عشان نخرج زمايلنا اللي لسه محبوسين لحد دلوقتي <clears throat> نمرة تلاتة ازاي في المرحلة اللي احنا فيها دي نقول ان عمال مصر مش كلهم اتحاد العمال ولا شويه الناس اللي رايحين يقولوا احنا بنأيد شخص معين وانه في من عمال مصر اللي بيخرجوا في كل وقت ويقولوا لا في ناس ثانيه شايفة ان الشخص ده مش بيحقق مصالحنا ولا هيحقق مصالحنا وبالتالي احنا بنقول لا ودول ما بيعبروش عننا حتى لو الصوت ده ضعيف دلوقتي بس دي مسألة مهمة لان هم رغم ان هم مش معترفين بالاتحادات المستقله وبيهمشوا فيها وكل الحاجات اللي لانهم دلوقتي عايزين يستخدموها في الديكور عايزين يقولوا قدام العالم كله كل الاتحادات المستقله والغير مستقله ورا السيسي وورا النظام اللي بيتبعها وبيحبسها لا اي صوت حتى لو كان ضعيف بيكسر الصوره دي وبيقول لا في عمال تانيين وفي ناس تانيه شايفه انه الاتجاه ده غلط انا رايي انه مفيد حتى لو ضعف ان احنا لانه هما دلوقتي بيحاولوا ياخدونا عشان يحطونا دكتور بعد كده يدوسونا بالجزم في الحقيقه فاحنا محتاجين ان احنا ما يخلش علينا الموضوع ده ونكمل مشوارنا اللي احنا ابتديناه من زمان وكان في صعود في 2006 لحد دلوقتي لانه لسه مشوارنا طويل الثوره المصريه والحركه العماليه المصريه هما الاثنين في مرحله حرجه محتاجين ان هم يعدوا المرحله الحرجه دي الثوره المصريه لن تنتصر الا بالعمال المصريين والعمال المصريين لن ينتصروا الانتصار الكامل بتاعهم الا بانتصار الثوره المصريه وبالتالي العمال انا رايي كمان انه اللعبه اللي بتتلعب بتاعه انه <clears throat> العمال مالهمش دعوه بالسياسه، العمال مالهمش دعوه بالسياسه، العمال مالهمش دعوه بالسياسه غلط. لما العمال مالهمش دعوه بالسياسه عايز تستخدم العمال دلوقتي ليه؟ عشان تبروز انه العمال وراك. فالحقيقه انه انه النغمه بتاعت العمال مالهمش دعوه بالسياسه بتستخدم في اوقات واوقات ثانيه العمال ليهم دعوه بالسياسه وبيقولوا الراجل ده كويس. ده لازم حاجه ننتبه ليها طول الوقت احنا كل نضالنا سياسه اكل العيش سياسه السياسه اللي بتتحط في البلد دي بتاثر علينا بشكل مباشر الخصخصه سياسه وطردتنا من المصانع قانون التظاهر بتاخد سياسه وبيطبق علينا ما فيش حاجه اسمها العمال ما لهمش دعوه بالسياسه العمال هم كل مطالبهم وكل حركتهم لب السياسه الفرق العمال ممكن يبقوا ما بيت يعني مش لازم يبقوا بيتبعوا حتى لو الافراد بيتبعوا احزاب وقوى سياسيه معينه بس في الاخر مصلحتنا واحده مصلحتنا مرتبطه بسياسه البلد دي ما ينفعش ان هم يحاولوا يقنعونا انه احنا مالناش دعوه بالسياسه امال لنا دعوه بيه شكرا